Привет всем моим подписчикам в Инстаграме. И сегодня мы отвечаем наш отпуск и премию 10 тысяч Что происходит? Что мы здесь делаем? Какого нам нужно идти? Что мы здесь делаем? Мои лабутены! Пошли домой. Где мой телефон? Где мой паспорт, кошелек? Надо выяснить, что вчера с нами произошло. А ты тоже не помнишь? Нет. Может, мы набухались? А может, накурились? А -а -а. Наконец-то мы пришли домой. Что за люди? Что за голдеж? Это ты что здесь делаешь? Какого Это моя квартира. Вы мне сегодня ночью проиграли в карты. Она теперь моя, и так что валите отсюда. Я сдаю ее 12 чеченцам. Э, это наша квартира. Мы еще мордас начистим. Если не помню, значит не было. Это все честно. Да ничего не ну честно. Все, дело сделано. Ты чё, оставил бы мне хоть чуть-чуть? Чуешь, жаловаться будешь, а? Ну чё, все это на самом деле хорошо. Ну да, погнали домой. Блин, целые сутки гоняли за этим. Какого хрена? Что за... Эй! Задолбал уже умирать. Что же теперь делать? Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 1, чтобы получилось joycasino1.com и вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах. Привет всем моим подписчикам в Инстаграме, и мы отмечаем наш отпуск. И премия 10 тысяч евро. Куда меня-то с телефоном?